лужи, скрывая слезы. Для чего же ты смеялся, улыбался, был так нежен, мое сердце вожило. плачу и молчу скрывая слезы. чтобы пробудить тебя в этой паутине сна. Уничтожь.